За тэгэхээр би э, улсын хурлын дэд даргын хувьд э, улс төрийн хэл сэрэгт хэлмэгдэх стийн асуудлыг цагаатдах ажлыг өдөрдөн зохиомох комиссын даргаар ажилладаг. За энэ хугацаанд бол гоо одоо монголчууд бид чинь ямар их хүнээ одоо хэлмэгдүүлж ирсэн бэ гэдгийг бол ойлгодог. За ер нь 1930-аас 40-од оны хувьд бол нийгэм тэр чигээрээ айд сүүцэр ингээд амьсгалж исэн цаг үе байдаг. Одоо өнөөдөр ингээд театрт хөгжлийн банкны хэрэгээр ингээд хэдэн мянгаар нь ингээд бизнес эрхлэгчдийг суулгачаад ингээд шүүх хурал хийж байгаатай адилхан яг одоо энэ ордны энэ сүрэн дээр бөмбөр ногоонд тэр гиндэн дэмдээ хэрэг лам нар ингээд олноор нь ингээд ижсэн. За би бол юуг хэлэх гээд юм хэр ер нь нийгэм одоо өнөөдөр сошиалч бас хөгжчлээ бас нэг тиймэрхүү айц хүчтэй юм руу яваад байна шүү ерний нийгэм ингээл үзэхээр л тэрийг хорн тэрийг ялна гэдэг энэ бүцэг. Тэгэхээр нэг тоо баримт жишээлхэд Монгол улс хилмигдсэн иргэдийнхаа тэр э, ял сонссон иргэдийнхаа 80%-ыг цаазалсан байдаг байхгүй. Энэ бол аимшигтай тоо байхгүй. 80%. Тэгэхээр энэ цөөхөн монголчууд чинь өнөөдөр тэр гашуун юмнаас сургамж авах хэвээр маа. Одоо юм л бол шүүн, хорн, яан гэсэн ийм юм зүйл байгаа та. Тэгэхээр би бол зөвхөн юу хэлэх гээд байна гэхээр нэг цалин мөнгөндөө ч биш. Шүүгчийн ёс зүйтэй л хүн шүүгч хийдэг гэдэг ойлголтыг л нийгэм бид нар бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энийг л анхаарах хэрэгтэй. Тэгэж тэр цалин мөнгө бол 80 дугаар асуудал. Ерөөсөө энэ ёс зүйтэй хүмүүс чинь шүүгч болдгийм байна гэдгийг бид нар бүгд нийгмээрээ ойлгож хүндэлдэг юм баггүй. Одоо ерөөсөө шүүх рүүгээ бас дайрдаг болсон. Тэгэхээр та нар хэлж штэ шүүхэд нөлөөлөхийг хориглоно гэд. Тэгэхээр манай яг энэ төрийн ордонд сууж байгаа хүмүүс энүүгээр өөрсдөө бас үлгэрлэх хэрэгтэй маа. Би бол одоо энэ дээр ерөнхий сайд дээр шүмжэлтэй ханддаг. Нямбатар сайд дээр шүмжэлтэй хандж байна. АТГ-гийнхэн байна. Ерөөсөө өөрсдөө гараад за энэ хэрэг дээр шүүх яаж шийдэхийг харнаа гэж ингэж хэлж болохгүй байхгүй да. Энд чинь шүүхэд нөлөөлж байна. А эсвэл гараад баахан хүнийг зарлцдаг Тэгээд нийгмээрээ тэгээд нөгөө засгийн газрын мэдээ юм болохоор эн чинь ингээд нийгмээрээ давлгаалж тэр чинь сэвэгдэж шин. Тэг өнөөдөр энэ Монголд чинь тийм гим буруугүй юм ер нь үлдчихэж байгаа юм уу? Энийг яах юм? За тэрний хэргийг тэгж шийдсэн юм чи одоо тэрний хэрэг яаж шийдэхийг та нар харж байхгүй юу? Ингиж болохгүй. Эн чин сошиалор эхлээд ялалчаад дараа нь тэр шүүгч чинь тэр чин сэтгэл санааны бас асуудалд орж штэ хэцүү шүүхэд ингэж бид нар нөлөөлж болохгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо цаашдаа яах хэвээр онцгой анхаарч ажиллах хэвээр шаардлагатай тэр хуйлуудаа оруулаад тэр бид нар дэмжиж өгье, хилцээд өгье гэж байгаа. За ягаад тэгэхээр хүний эрхийн асуудал энэ дээр ягаад чухал юм бэ гэхээр сэжигтэн яллагдах шүүгдэгч гэдэг ерөө нэг хүний асуудал нэг талд байхад нөгөө талд бол мөрдөх байгууллага прокурор шүүх шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх гэдэг дөрвөн том тогтолцоо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ том тогтолцооны эсрэг бид нар хүнээ хамгаалахгүй бол дийлэхгүй шүү дээ. Одоо ерөөсөө тэр захиалгатай э, шийддэг хонгил монгол чинь бүр гаарж штэ. Эний чи ингэж болохгүй маа. Тэгээ одоо энэ пиар мара хийхдээ ч гэсэн бодолтой хийжээ та нар. Хүний чи эргээд тэр хүний хохирлыг сэтгэл санааны хохирлыг чинь хизээш нүхдэггүй байхгүй юу? За нөгөөтэйгөр нэг чухал зүйл ярихад одоо өнөөдөр дөрөвдүгээр асуудал дээр хэрэлцэх юм. За тэр шүүхэн шийдвэргүйгээр баривчилдаг асуудал бол маш их байгаа тийм үү? Энийг бол дараа тусад нь ярина. За хоёр дахь асуудал бол би шүүхэгч нарт хэлээд байгаа. Цагдан хорих асуудал чи одоо маш ноцтой байдалд орчлоо. Өчнөө сар хоригдчиход ганцхан удаа байцаалт авсан. Өчнөө сар хоригдчиход шүүх хурал нь болдгоо. Ингиж Монгол хүнийг ингэж э, одоо мохоодог, э, ялалдаг энэ байдлаа болчихлоо шоронжуулдаг. Үгүй монголчууд чи хитгэн л хүн байгаа штэ. 3.3 сая хүнээс хүүхдэд хасчих. Гэртээ одоо тэр тэтгэртэй байгаа хүмүүсийг гасчих. Хэдэн хөгжлийн бэрхшээлтэй ирэх тааш. Үгүй нэг хитгэн хүн дээр 100 ямаа 60 хүн хичнээн прокурор хідэн төр бумын зардал гаргаад энэ цөөхөн хүн чи ажиллаж амьдрмаар штэ. Айдсгүй амьдрмаар штэ. Одоо төрийн албаагч лайк дарахад хүртэл араас нь дарга нь очдог. Ийм систем рүү явмаар байна. Энэ чинь яг нөгөө хилмигдүүлэлт рүү аваачдаг юм аа. Тийм учраас энэ хуулийн төслүүдэд хурдан одоо хилцмээр байна. Пүрүдэрж гişүүний тэр оруулсан нөгөө гимт хэрэгээс урсан сэргийл хууль хурдан батлахгүй эн чинь ийм юм руу л яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар хүний эрхтэй хуулиудаа яагаад батлахгүй ингээ хоошин тавиад байгаа юм бэ гэдгийг би одоо бас хатуу хэлмээр байна шүүгчдэд. Энэ одоо асуудлаа яаралтай оруулж ирнэ. Өнөөдөр тэр 90 70 он 60 он 30 оны эмч